Bugün Rusiyadakı erməni diasporunun nümayəndələri Moskvadakı Food City ticarət mərkəzinə gəliblər. Onlar ticarət mərkəzində Azərbaycanlıların erməni alverçilərini və onların mallarını boykot etdikləri üçün şikayət etmək istəyirdilər. А у нас э, под видеосъемка не согласована. Просим вас покинуть территорию. Я представитель службы безопасности. Все, видите, фиксация должна быть заранее согласована с отделом рекламы. С вами сейчас не так, не в том тоне, не так, не ту беседу сейчас ведем. Məlum olduğu kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə əlaqədar Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar erməni ticarətçilərini boykot edirlər. Food City Azərbaycanlı iş adamları İlham Rəhimova və Qod Nisanova məxsusdur. İlham Rəhimov son günlər döyüşlərin baş verdiyi Tovuz rayonunda doğulub. Erməni diplomatları və diasporanın nümayəndələri əvvəlcədən görüş vaxtını razılaşdırmadan və akreditasiyaları olmadan Fotositi Ticarət Mərkəzinin konferans zalına keçib və mərkəzin rəhbərliyi ilə görüş tələb ediblər. Food City-nin mühafizə xidmətinin əməkdaşları zala daxil olaraq ermənilərdən binanın ərazisini dərhal tərk etməyi tələb ediblər. Təxribatçılar getməkdən imtina etsələr də mühafizə onları layiq olduqları qaydada kobud və biabırçı şəkildə Food City-dən çıxarıb. А вы незаконно хотели, что за, какие вопросы задавали? Уважаемый, у нас э, вы с посольства Армении, правильно? У нас все согласовывается с руководством сначала. потом вам дают аккредитацию, только потом вы снимаете что-то здесь. Я незаконно Или хотели снять, провокацию устроить. Пройдете, пройдете, все, давайте. Давайте, все, давайте выгоняйте за территорию. Давайте. Слушай, ты там придержи, да? Давайте. И ты веди себя нормально. Давайте, давайте, давайте, выгоняйте их отсюда. Выгони тебя. Тон веди. Давай быстро за территорию, за территорию быстро. 뭐요? 음. <laughs> <laughs> 아,